上我的副驾，你打扮的还是一样很热辣。我有时太忙忙就把势力扩大，但只要你需要我，能把星星射下。花、太阳、雨和你，我对你的思念写进了纸和笔。今夜你在我的梦里出现，黄色包装薯片和你电影一直到 fit. 的声音，砰砰撞地，怕铃声未停，赶快按下通话键。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备。 Boy，make a whistle like a missile，boom boom。蓝色的胸怀，想对你说句晚安，对你说句晚安，晚安晚安。星星已经睡了，月亮已经睡了，可惜已天各一方，纠结着。 落魄风光，我都为你守望。梦着竹台上那幅画，辗转风干，是你的泪啊。深浅勾勒出的轮廓，诉说几。番。